problème qui va se poser pour le métaverse dans le journalisme, il est d'abord une question d'égalité des publics devant l'information. On sait aujourd'hui qu'il y a 50%, plus de 50% de la population mondiale qui est en âge de lire, donc c'est-à-dire de plus de 6 ans, qui ne bénéficie pas d'une connexion régulière et à prix correct à Internet. Donc qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'on va créer un univers qui est encore plus coûteux un Internet 3.0, puisque le métaverse, la définition du métaverse, c'est ça, on passe du Web 2.0 au Web 3.0 avec des univers virtuels qui demandent énormément d'énergie, dont la 5G, donc ça veut dire des réseaux équipés en 5G dans le monde, alors que euh, certains n'ont même pas accès à la radio, même pas à Internet. Donc dans, ces cas, est-ce que ça paraît pas non seulement une gabegie, mais même quelque chose de presque euh, outrageant de se dire, tiens, on va commencer à créer euh, des newsrooms dans le métaverse, on va faire de la, des reportages entiers qui coûtent très cher en métaverse, alors que le plus efficace en termes d'information, ce serait de construire un reportage radio solide, accessible partout sur tous les territoires. Alors on pense par exemple à des zones montagneuses du globe ou à des zones en Afrique, mais je veux parler même en France, dans certaines campagnes, ce qu'on appelle les zones blanches, où les gens ne sont pas connectés du tout facilement. Alors les entreprises de médias veulent un peu renouveler leur euh, business model en pensant au métaverse, en pensant justement capter une nouvelle génération habituée à Fortnite, à Pokémon Go depuis le plus jeune âge, et qui consommerait l'information sur des plateformes semblables à celles du gaming. On a clairement une reproduction du business model du gaming. Seulement, rien n'est aussi évident que ça. Qui vous dit que les jeunes vont aller lire les journaux parce qu'ils sont sur le métaverse On a fait la même erreur il y a 20 ans avec Internet on s'est dit, tiens, on va se mettre à mettre plein de vidéos sur Internet et les jeunes vont venir nous voir. Où sont les jeunes Sur TikTok, tranquillement. Qui est sur euh, Facebook en, train de regarder les vidéos du monde Les personnes de plus de 40 ans. Donc finalement, il y a une sorte d'ironie de la raison où il n'est pas du tout évident que les audiences ciblées soient les audiences réelles. Donc il est fort possible que les audiences réelles restent les mêmes, c'est-à-dire les gens qui ont 30-40 ans aujourd'hui et qui auront 80 ans euh, dans quelques années. Et étant donné que dans les pays européens, la pyramide des âges est inversée, les, médias ne vont pas forcément pâtir de cette ironie. Euh, mais en revanche, elles, elles, auront de plus en plus de mal à cibler des publics dans des pays d'Asie et d'Afrique où la démographie est forte et où les jeunes sont plus nombreux. Donc il va y avoir un vrai problème de disproportion d'âge, d'accès à l'information. Alors c'est un peu l'obsession dans toutes les écoles de journalisme, ce qu'on appelle le storytelling. Et alors le mot est passé un peu en désuétude et maintenant on dit le narratif en français. Ce qui est absolument un néologisme, parce qu'en français, il existe le mot récit qui se suffit très bien à lui-même. Mais pour faire un peu anglais, un peu moderne, une narrative. Tout ça pour dire qu'on a besoin en fait d'un habillage scénique d'une information brute ou d'un faisceau d'informations brutes, parce qu'il est évident que euh, si on se mettait simplement à rapporter des chiffres bruts ou même des discours, ce serait un, semblable à un rapport. Or, justement, notre travail, c'est de transformer l'information pour la rendre plus euh, proche des publics. Alors, c'est humain, dans le sens où n'importe qui va apprendre plus facilement quand c'est mieux présenté, mais attention aussi à ne pas transformer le storytelling en marketing, en communication, en contenu d'infotainment, c'est un, c'est un mot valise qui veut dire info et divertissement, où ça devient euh, un amusement, et finalement, on en viendrait à être dans un rapport qui n'est plus critique face à l'information, où nous manquerions de discernement. Donc oui, c'est bien de créer un récit dans l'information, le récit de l'enquête, avec euh, la situation initiale, les péripéties, euh, le dénouement, cette structure classique. Mais il ne faut pas perdre de vue non plus la différence entre ce qui relève du factuel et ce qui relève de la fiction. Alors il y a quand même quelque chose qui relève presque de la démesure humaine, c'est qu'aujourd'hui, on a des problèmes de vérification de l'information et de méfiance des publics, de sensibilisation des publics à l'information qui serait inexacte ou fausse. Il faut distinguer inexact et faux parce que ça peut être intentionnel ou pas. Par exemple, un journaliste peut se tromper. En France, sur la pandémie, on a fait beaucoup d'erreurs et on l'a reconnu très vite en disant on n'avait pas les bons chiffres, on s'est trompé, on corrige. Et l'information euh, fausse, donc le fake à proprement parler, où là, délibérément, on vous envoie une information fausse pour vous manipuler. Mais alors déjà qu'on a ce problème sur Internet avec la fréquentation des flux d'informations, des flux d'images notamment, il est très difficile aujourd'hui de reconnaître une image vraie ou fausse, il y a des outils sur Google, mais déjà c'est cher. Nos rédactions emploient à temps plein des journalistes dans des cellules euh, fact-checking, euh, vérification, euh, tout ça, ça coûte cher à chaque journal, à chaque média, alors que normalement c'est notre corps de métier, hein, le fact-checking c'est un, un néologisme, c'est une, une, surenchère. Et en plus de ça, maintenant on veut s'engager dans le métaverse, qui est une sorte de Far West d'Internet, puisqu'il n'y a aucune régulation, ni des images, puisque soi-disant elles sont virtuelles, ni euh, de, la de, la régulation du net, ni de la neutralité du net. Donc, c'est-à-dire que certaines données sur le métaverse pourraient arriver plus rapidement. Il n'y a pas de principe de neutralité du net. Donc, on va arriver dans une sorte de jungle et nous ne sommes pas du tout prêts.